тоҷик сарку чи савару барои видеообращение барои бародарони тоҷика ҳама каса касе мара мешуноса гӯш мекана гӯш кунам бародаро ҳамин қатор мегум бародаро любойд касе дар тоҷикистон мега биё коғазат мекунем понздаҳ ҳазор сомон бипеи россияро ид мекунем ҳамин гапи мара бигӯем братан накунед ҳамин кора агар ягон причина дошта бошед накунед мақсад давно нону фамилия алишкадабоша накунед ки намеша гузашта оли системашон гарени корукаси россияра лабои аэропорт меқапатон дҳазору ёздаҳум сол авари табуровар ки таму соло аварит кадаги ҳамаи ҳамин чизо мерӯяда ҳами корубору каручи гапу чапо гапи манро бигирем бародаро ягон тутами рисковата накунед понздаҳ ҳазор сомон пули нишуткаима валлоалам понздаҳ ҳазор сомон додагиюм نمیخوام اومدم برات هم اینجا قلفم اینه با سی هزار چیل هزار دیگه خدا کرو چی بلیت گرفتیستم اپراد نه توجیکستان میرم همین سخانه ما را کسی گوش میکنم برات هم چیست عدوشی گفتیستم من برای اون کس دشمن استم یکم مقصد ایما که به عذاب ده برات هم لوچی همین کورا نکنین همون جا گوی گردونه خنگ نکنین این اینجا میگوین چیست عذاب میکشین من این خیلی پانوی گفتیستم ده بولوی سر ده چشمه که агар намехезам ат шумора либоҷура нишон метам конкретни ҷои нитодем ратанҷон конкретни ҳанҷа хая ҳашт нӯҳ бародарем да у кабинет короче усушда бо занакохова қатӣ гулакҳои майда майда гудакошон ин валалам ё дусола сесоларам ҳаст хай панҷсоларам ҳаст даҳсолашам ҳаст гудакошон қатӣ як хова а як самолёт бист нафар гаштагем ратан як самолёти гай хуҷан омад як чор зана гашта чор занак чор зана гаштагиай я ды бача ай хуҷам паридагиай на ке гапи мана бигирем ҳамин жуковист ки напарем бародару касе да гӯшо то мепарад а тоҷикистон мега понздаҳ ҳазор сомон бути ҳуҷҷатто мекуну роито мекуну накунед ҳамаш машини кан пула вастанавӣ намекунанд гапи чаптон вазбӣ меша хачихела яхела қарз мекунед амила системараи банк мегирен ҳамин сума ту на қашоқ накунед да ҳамин айни кризис замоне ки то што пул нестан накунед ҳамин кора да бародару ҳамин коре ки ина ма ғалтидаим да ҳамин ситуация масал ина сад ҳазори расӣ бигем да туҷикистон сухтум билет гирифтум ина бо си ҳазори си ҳазору сесад си ҳазору э, сиду ҳазор сиду ҳазор мешава каручин да сию як ҳазору ҳаштаду чанд сум билет хайна сиду ҳазор ҳисобу шекнем хеле билет гирифтагим бо мерем иншаалло фаҳмиди хайна ҷа бо чанд рӯси да ҳамин ҷа рыстем агар ки нагири билет инамҷо пажиз хо мери мегӯям фаҳмиди закон инами хебурон агар бародарон накнен ами кора рис накнен ай банктуна қарзон накнен сари бепроблемара дар проблема намонен ягон кас бародаро ассалому алайкум бародаро касе гӯш мекуна ина гӯш кна ягон ақура накна чатка буфаҳма да амхе мақсад амхели гапу чапа биратано просто видео кадан амшагани ҳама танишон мекун ҷои хова чи хела чи гапа чи шхавара ҳама рачотка нишон метин телефон дзия панои овардагима бизо агар ами бинан ами гавза накаволи ҷош намебаран фаҳмиди ҳами атазодагиам ки мақсад мо ягон ҷо бо ма панои ба ҷош кардагим ки мақсад ягон ҷо видео абрашен накунем ягон гапи чап накунем фаҳмиди каручи касе гӯш карда бошад дар амони аллоҳ бикушиш